А, друзі, всім привіт! Я Любомир Борода. Давненько мене не було в ютубчики. Декілька разів я показував сумку вам Hardride Westback, Westback і ну, показував її содержиме, що в ній є. Ну, Такі там два варіанти. А зараз військовий час е, ми хочемо показати вам Hardride Westback XL який має дівчинка військовий час, і що в неї в неї, в неї там є. В неї? В неї. І що в неї там є. Всіх вітаю. Е, насправді сумка Хардрайт е, зі мною в іншому варіанті була останні два або три напевно роки. А е, зараз потрібно великий об'єм всього документів на квартиру, яка може згоріти, документів моїх власних та всього всього іншого. Вони все помістилося у цю сумку Хардрайт. Тож ми її зараз розберемо. Вибачайте за безлад, але там все все, що мені необхідно, аби вижити, я так вважаю. Так. Ем, Документи на квартиру. Раз. Це їжа. <laughs> Два. Це в нас гель, аби руки були чисті. Звичайно ж, зарядні пристрої, прапор, який е, підписують всі бійці, е, де ми буваємо, з ким ми співпрацюємо. Це обов'язково, це важливо. Так. Знову якісь шнури. Особливо необхідне. Окуляри, шеврони, суто дівчаче, е, трохи аспіріну. Це з якогось іншого життя, але дуже допомагає, коли ми розвантажуємо, наприклад, картоплю, не задихнутися в пилу. Хардрайт. Протиалергії, спреї, серветки. Це важливо. Наліпки. Це таке пам'ятаю. Навушники, які ще з війни жодного разу спочатку вони не потрібні були. Знову шнури, різні пластирі, різні. Так, знову ліки, купа ключей. Дуже важлива річ, хто знає, то зрозуміє. Так, знову пластирі. Тепер е, е, всередині є ще одна кишеня, яка зберігає е, важливі речі, тому що ми не, ми не знаємо насправді е, в якому підвалі наш нас може е, залишити е, ну, обстріл нашого міста, тому завжди з собою нитки. Ще одна кишеня. Ну Тут все поїхало знову. Документи, вітамінки, гроші планка волонтер. Ну, власне, власне все. Ну, там якесь сміття. Ну, це ми ще е, покажемо. Дивіться, пол стола. <laughs> пол стола, які влізли от в цю е, сумку, хардрайт, вестбек. Це вже бойова. Я вважаю, що це бойова сумка ВСБ. Це дуже класний. Дякую, хлопці, і сподіваюся, що ви будете незабаром відновити виробництво, бо в нас постійно питають, де такі взяти. Дуже дякую.